Nicole. Hoje eu vim ensinar uma receita tipo de picolé super fácil, com apenas dois ingredientes, água de coco e gominhas. Essas gominhas têm a vitamina C e a vitamina D3. Elas são muito fofinhas, porque elas são tipo uma, uns ursinhos. Muito boas. Eu vou usar essa forminha aqui para fazer receita tipo de picolé gente tem que botar duas de cada, porque daí a criança já come o picolé e não precisa mais comer as comidas. Então, gente, eu já botei aqui. Agora gente já congelou. Demorou umas horinhas, né? Mas ok. Vamos ver como é que ficou. Hum, muito bom. Se vocês gostaram dessa receita e querem mais vídeos novos, deixe o like, se inscreva no canal e assine as notificações. Tá filmando. <laughs>